Bueno, le mantuvieron la prisión domiciliaria por tres meses más. Esperemos que en ese plazo llegue la fecha del juicio y en el juicio entonces se determinará su inocencia o su culpabilidad en este caso. ¿Qué podría pasar en lo adelante entonces? Bueno, en lo adelante con relación a la medida de presión, continuará en prisión domiciliaria hasta tanto haya una variación de la medida. Y con relación al juicio esperemos que haya una sentencia absolutoria a su favor para el día que se conozca el juicio de fondo. ¿Cree usted que esta prisión domiciliaria es, la parte que le conviene eh, sí. o justa? Sí, creo que es una medida de coerción que él, por su condición física en la que él está, es lo justo, el tribunal hizo lo correcto, entendemos nosotros, y que en esa situación él se ha presentado todos los actos de procedimiento y seguirá presentándose.